To train them is my cause I will travel După cum puteți vedea, deja am prins un Pokémon. Tu morți motiv voi, mare lui cu... Deci acum, hai să vă explicăm unde poza aia cu ești. Unde morți motiv. E în recycle bin. bune? Da. Vine să strănut, dacă scap cam revina ta. Uite la unii, la unii de la bec. Mă uit la ăsta. <laughs> deci, <laughs> mulțumesc. Deci vedeți, ăsta e un adevărat Pokémon Matesi! Niciodată îmi scapă mereu Pokémonii! A, dracu. Se duce la mexicani. Se duce la și las Pokémon. <laughs> Eu îi dau muie cum trebuie. Ce dracu, mă, bine. Deci, un Pokémon trainer adevărat are șapcă cu pulă în cap. Așa că trebuie să facem și noi șapcă cu pulă în cap. Avem o șapcă aici de la un nou gym. E un gym în oraș. Da, se numește PSD. Ce <laughs> timp uh, mistic. Uh, ce... E, e, știți că există, e din echipa roșie, e cel mai bun player de acolo. Vei <laughs> Așa, și acum trebuie să facem șapca șmecheră. Mâna, ține camera! Mâna, ține camera! Râbe! Filmează-mă! Nu scăpa! Da. Bă, dar și că nu scrie rec, da? <laughs> nu mai mi ție! Așa merge și Radu. Așa. Pește pe frunte aici. Ce o frunte? <laughs> Nu, mai să... Adică care mai era logica, care mai era logica șef ce dacă pe pe frunte. Bă, de a dat cancer în camera asta. Adică, se vede frumos. Nu că am oprit toate becurile, stai să zic acum, e. O bă, sunt toate. Ce-ai făcut voi la becul? Nu am făcut nimic. na? Și ce mă fac? La de ce crezi că face? Frate, nu mai știu de 3 ani. Da, da am puțin cu sperma ca asta. Stă? Ca un cancer, perfect ca un cancer. N-am ieșit de 10 ani și o să râdă vecinii de mine. Da, nu mergi pe aici așa. Oricum râd vecinii de tine. <laughs> Oh! Am făcut semnul bine. Acum și întrebăm pe Onca să se usuce aici. Stai bă să semnul aici e important. Gata? <laughs> Prin Pokémon? Poate prin ăsta, stai. Poate merge cu șapca. Am mers! Am murit? Mai ah! așa. Doamne, e e Vine Aici, ce e pe aici, uite. <laughs> Asta e tot ce am. <laughs> Arde! Așa trebuie. Să doară. Acum toate babele o să fie geloase pe mine. Vezi? A, <laughs> bă, stai că avem și pokeball. Bă, șmecherilor, ca să zice voi că eu sunt nașpa, da? Am și bidamani și pokeball uri O Luăm pe asta care nu se sparge. Așa, Voinea. Fă, fă așa de thumbnail. Ce faci? Ce? Bă, pe miau tu pula mea că e banană. Miau tu! Ce cât ne o lasă? Ce nu o să-l prind pe ăsta. Vedeți că am și Pokémon în ei? Ei, eu sunt fan, da? Să fie în Nu, exact așa vreau Așa să prinde Pikachu. Văd un Pokémon, arunc și ratez. Mereu. Tigger și Pokémon, bro. Bă, păi normal, da. Tessie Flea. From the battle. Nu, că nu fuge, dar mai irosesc eu 5 Pokéball. Am ieșit afară. E nașpa, că aer curat și oameni de căcat. Dar pentru voi, mergem în cel mai bun loc din istorie pentru Pokémon. Însă voi, și la curve, la curve în special, hai. Deci, am ajuns până la urmă aici. Acum trebuie să vă arăt o șmecherie măcar. Uh, am mai încolo în parc. Poți să ieși pe Pikachu în afară de pulul ăla de la început, în fine, să accept toate pulele astea și după aia mi-am făcut cu un nou special pentru voi, cu toate că n-aveam deja. <laughs> Și avem pe profesor Ghișorul ăsta, care ne dă muie, în fine, trebuie să vorbești cu el să-ți dea muie într-una și după aia alegi că ești băiat pentru că nu ești gay și după ce alegi că ești băiat că nu ești gay, alegi ce vrei să fii și m-am uitat o dată prin chestiile astea cu costumizor și degeaba, deci practic nu trebuie să... Ne, eh, eu n-am de cadou. Ai doar trei de Știu, știu. Este ce mai ești, man, da? Și șapca se semene cu a mea, dar n-ai, n-ai cum, a mea e șmen. Asta, asta e singura posibilitate. <laughs> Are you all set? Da, șef. Acum putem, hai încoa deci să pocăi. Șmecheria e că, vedeți, acum pornește căcatul ăsta. Uh, trebuie să scap de ei de 3 sau 5 ori. Și acum trebuie să pleci de lângă ăștia care ți de la început de 3 sau 5 ori și te arată pe Pikachu. Hai, hai încolo. Și trebuie să-ți vibreze telefonul de câteva ori. Bă, eu sunt maestru aici, dar Ascultați cu atenție. Nu găsiți curve mai bune la că nu găsiți aici. Deci dacă în Pokémon Go nu găsiți curve, plus că drumul e tâmpit, deci trebuie să nu luăm pe drumul ăsta prost. Și ne-a avut ideea să bage chestiile alea cu dinozauri și așa. Deci, Ești fat. Asta e creepy. E, efectiv, e creepy. E creepy as fuck. În fine, durează 10.000 de ani să scap de Pokémonii ăștia, deci trebuie să iasă din ecran de tot ca să scap. Uite, acum aproape iese. Eh. Acum aproape iese. Și acum trebuie să vibreze când am scăpat de ei. Merg încolo, trebuie să vibreze. Trebuie să vibreze, știu. Am vizitat -a. Uite, vezi? A, a apărut Ok, asta spune o grăpadă. O să mai apară de vreo 15 ori, deci uh, presupun că trebuie să scap de ei de mai multe ori ca să așa, deci uh, mă, mă urmărești cum fug uh, pe aici, deci o iau încolo. Tu stai aici cu camera, trebuie să fug cu căcații ăștia ca să apară. Mă întorc! <laughs> Uite ce trist e. Uitați-vă la el. Am pierdut ca pe Bigfoot. Dar trebuie să fim pregătiți pentru că niciodată nu se știe când apare Bigfoot pe camera. Oh, l-am văzut! Bigfoot pe cameră. Pentru prima oară în istorie. Nu sunt cel mai bun cameraman. Nu mă jurați, vă rog. E mai apărut o rată. Mai răs cameratele. Obosit. Uite S-a speriat. Cuțu. Bă, dar ce ai făcut mă pe jos? Ha? Bani pe video ăsta am cumpărat un nou ficat. Haide până A, au apărut de trei ori până acum. De minim Două ori maxim, cred. Vezi, mai apară. Piși pe ei. Ade. pe el. Mă, nu-i bun Pikachu, dar o fac pentru voi, căcați Hai, intrarea. Unde? Unde e? Acolo? Hai. Băi, la mine! Eu șeful, da? Cadul asta trebuie să dispară. Și să-mi iau încolo. Și să dispară. E a patra oră. Fii atent. Ai, dracu, a apărut cea patra. Deci dacă aici a cincea oară n-apare Pikachu, îmi bapula. Mai Mergi să pară o dată. Numărați-o. Ideea e să vă plimbați prin oraș până apare Pikachu. Nu, trebuie să un ficat mai întâi și după aia... Vând eu... Sunteți gay cu skateboard și chestii. 10.000 de euro oferta. 10.000? Hm. Hai, dracu. O piși pe ea. Urmărește mișcările, că mă duc să mai prind unul, fie aici. Datas. Mmm, datas. Asta are cu amprenta la telefon, aprinde-l din nou. Scoate amprenta! Poți să-i bagi parola. Cum? Care? Cum mai filmează? Da. Oh, am fugit degeaba! Vezi dacă e cercul ăla. Am fugit degeaba! Tu sunt morții, mătii! Și cât din e la larg, eu vă arăt fântâna cu crocodil, care cred că e tot un Pokestop, că e sexy. Pe aici ne jucam noi când eram mici. Este parcul copilăriei noastre. Am pierdut iar Bigfoot. Toți. Bigfoot. Deci ori suntem trolați, ori e treaba clar, bine. Te va arăți Pikachu? He, sunt trei și mai apare o bulă acolo, dar nu apare Pikachu. Vezi? Deci ori trebuie să iau încolo să apare, eu mă pun. Hai. Oh! A mers! A cincea oară! Pikachu? Da! Eu, să, stingeți camera. Deci dacă vreți să-i prindeți, atunci morți mă, tu unde ești? Așa. Da, da, așa... Nu știu, nu știu să arunc. Okay. Așa arată un Pokémon Trainer. Că așa arătați voi când vă opriți în mijlocul străzii și aproape. să prindeți Pokémon. Aproape. Știi că dacă te apropii nu funcționează. Am încercat, aproape a dat o mașină peste mine. L-am prins! E de căcat, dar l-am prins. Nu mai pentru voi. Mi-am 5 ficați îndatorați. Deci dacă nu uitați la video, asta e clar. <laughs> Vezi, sens că merge. Și primul prins. Nu știu cât de rar, știu că e rar, dar nu știu cât de rar. E useless, <laughs> degeaba e rar. Deci, l-am prins până la urmă. Acum pot să-i dau nume. Întrebarea ce nume și pot să vă zic că lăsați în comentarii, dar Milene să spun asta pentru că după aia trebuie să fie și uh, trebuie să-l pun acum, deci uh, voi ne alege un nume. Gigel. Sună prea normal. Oh. Futălău. Futălău. Futălăul... Nu. Futălăul Gigel. Futălăul Gigel a fost și pe Futălăul Gigel este primul nostru Pokémon și vom arăta că îl prindeți pe Pikachu așa. Deci, în primul rând, de, deci luați o splină nouă, o folosiți la maxim, după aia îl găsiți. După aia mă luați încă una dacă vreți să supraviețuiți până mai continuați. Dacă nu, dacă vreți doar Pikachu, atâta vă trebuie. Așa. Păi am murit liniștiți. What a cool nickname! <laughs> Profesor Ghi. Dar nu înțeleg de ce l-au schimbat pe profesorul ăla dinainte, că ăsta e Ghi as fuck. Chiar arată super gay. Da. Dar mă, e cercetaș. Vine, acum ne pune să căutăm Pokestopuri. Ne zice că trebuie să mergem. Vedeți că am făcut-o deja. Avem un Pokestop fix lângă noi. Din episodul următor. Bă, să-mi bag pula de există Pokémon. Eu minciună jocul ăsta. Cine pula mea joacă? Ia dă-mi-l mie în mână două secunde. Direct. Ce bubonar! <laughs>